Kom ons bid saam en dan gaan ons begin. Here God, almagtige Here, uh U is die groot en die almagtige. U is die goeie God. Die God wat hier by ons gekom het en die God wat ook in die hoogste hemel is. U naam is groot in die hemel. U naam is vol heerlikheid. Gee Here dat ons ook vanaand as ons in die woord reis en dieper reis daarin dat ons ook u heerlikheid, u grootheid, u glorie, u alomteenwoordigheid opnuut sal belewe. Maak Openbaring vanaand vir ons 'n wonderlike ontmoetingsplek. Laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom en laat u wil geskied. Ons vra dit graag in die naam van Christus die Here. Amen. Openbaring uh Openbaring speel af in die wêreld tussen die hemelvaart en die wederkoms. Dis waar Johannes die grootste deel van die Openbaring sien en vertel. Hierdie tyd word in die Nuwe Testament genoem die eindtyd, die laaste dae. Van Jesus se koms nommer 1 tot by sy tweede koms wat ons noem sy wederkoms wat net 'n mooi ouer Afrikaanse woord is wat beteken sy terugkeer, nie waar nie. Sy weerkom en sy eerste besoek. En Openbaring doen baie groot moeite om te vertel wie Jesus Christus is, waar hy nou is en wat hy doen tussen koms nommer 1 en koms nommer 2. En dan doen Openbaring dan heel aan die einde en ook in hoofstuk die uh, belangrike stap om ons ook 'n entjie by die wederkoms verby te vat. Ons kan in Openbaring 20 tegnies eintlik vanaf hoofstuk 21, maar 20 vanaf vers 11 tot by 22 vers 5 kan ons anderkant die wederkoms sien. So ook in Openbaring 7 daarvan af vers 9 kan ons anderkant die wederkoms sien. Maar vir die res werk Openbaring tyd, ruimtelik tyd, bedoelende letterlik tyd eerste koms, tweede koms, ruimtelik aarde, hemel. Tyd ruimtelik tussen die eerste koms en die tweede koms, uh tussen die aarde en die hemel. En as mens dit miskyk, kyk jy Openbaring mis. Openbaring loop die heeltyd op hierdie ritme, eerste, tweede koms. En Openbaring wys ons ook um in terme van hoe tyd loop, wat gebeur as Jesus in die hemel aankom? Ons gaan nou-nou weer sien. Openbaring vertel ook wat gebeur as Jesus weer terugkom aarde toe. In hoofstuk 5 kom Jesus in die hemel in en dan is ons daar. Johannes neem ons saam en ons kan sien hoe kom Jesus in die hemel aan, Openbaring 5. En in Openbaring 19 is ons ook daar as hy weer gereed maak om die hemel te verlaat, om aarde toe te kom vir sy wederkoms. En ook dit mag ons sien. En ons kan belewe die heeltyd een van die Besbewaarde geheime van die oop boek Openbaring is dat ons die heeltyd kan inluister op die gesprek wat ek noem dit gesprek, maar dis verskoning baie meer die aanbidding, die lofliedere, dit wat die hemelse kerk doen, die volk van God in die hemel. Ons kan die heeltyd ons ore uitleen aan wat in die hemel gebeur. En vanoggend en Ehm uh, so 'n paar weke gelede het ek daar by Kerk sonder mure het was die preke oor gebed en het ek vir die mense gevra hoe is dit moontlik dat ons ons hele lewe die heel belangrikste gebed van die Christendom bid sonder dat ons weet wat ons bid. Ons bid laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied en dan bid ons verder soos in die hemel, so op aarde. En tot vanaand dat ek hier staan Ehm um, hierso 20 voor 6 op hierdie Julie aand het nog niemand ooit vir my gesê as hulle oor God se wil praat. Nog niemand nog nêrens in Suid-Afrika oor kan die waters. Ek wil graag hê dit so die hemel op aarde wanneer ek God se wil soek nie. Iemand sê nou dag vir my wat is God se wil vir sy lewe? Toe sê ek soos in die hemel so op aarde. Toe sê ek wat bedoel jy? Ek sê hoe lank bid jy al die ons Vader? Wat bid jy? Of is dit soos daai gebede wat jy voor ete bid? Wees my minder bevoorreg geseën in jou hande wat die kos voorberei het, wees met hierdie en daai. Jy weet nie wat jy wil eintlik net sê 1 2 3 eet, maar dis eintlik wat jy probeer doen. Nou sit jy 'n paar ander dinge by, maar jy weet nie eintlik wat jy bid nie. Want ek het nou die dag vir iemand gevra wat bid hulle toe sê hulle nee, hulle weet eintlik nie. So geliefdes, die belangrikste instruksie van die Nuwe Testament is dat ons sal bid. Die belangrikste instruksie van God in die Ou Testament is die 10 gebooie. Nie waar nie? Die belangrikste instruksie van van Christus in die Nuwe Testament, min Christene maak daai koneksie, is die ons Vader. Moses sit op die berg in in Eksodus 20. Christus is op die berg. In die Ou Testament gee God vir ons etiek. So moet julle lewe. In die Nuwe Testament sê Christus, so moet julle bid. Dit skuif van etiek na gebed die belangrikste instruksie. Teken nie etiek is nie belangrik nie, maar al wat vir Israel, al wat op Israel gemeet is, is oor hoe leef hulle. Die vraag van die Nuwe Testament is hoe bid jy en Jesus sê as hy sy instruksie begin, dan sê hy ons Vader wat in die hemel is. So Jesus begin waar? In die hemel. So as jy iets van God wil weet, waar moet jy begin? In die hemel. Laat die naam geheilig word. So waar gaan ek weet hoe lyk dit as God se naam geheilig word? In die hemel. Laat die koninkryk kom. So waar regeer God volledig as koning in die hemel. Nou vra ek laat daai koninkryk kom. En nou weet ek Markus vertel my Markus 1 vers 15 Christus het gesê bekeer julle want die koninkryk van God Ja, dit is so moeilik om daai Grieks te vertaal. Is hier of het naby gekom of of is op hande. En dan bid hy 'n derde, dan leer hy ons 'n derde bede, laat U wil geskied soos in die hemel, so op aarde. En niemand het my ooit geleer dat Openbaring die boek is wat my leer hoe om te bid nie. Terwyl Openbaring wemel van gebede, want ek wil uitvind as it is in heaven, hoe gaan dit wees op die aarde? So dis wat Openbaring besig is om te doen. Maar omdat mense hulle ehm um, besig gehou het met al hierdie hierdie hierdie ehm um, net een of twee tekste, Openbaring 13 se 666 merk of die duisendjarige vrederyk of so aan het mense hulle eie storie oor Openbaring gemaak of hulle lees van 'n maan wat bebloed raak en dan skryf 'n ou so dik boek oor bloedmane en dan hardloop al die Christene weer daar agter maar omdat ons nie die boek in die algemeen deurgelees het nie, het ons die aangrypende verhaal van God gemis. En wil ek altyd sê, dis 'n misdaad om God se woord verkeerd te leer. Jakobus sê, hy sê as jy leermeester van God van van van die woord wil wees, moet jy baie seker maak want jy gaan geoordeel word op jou leringe. So dis nie 'n ligte saak om Openbaring of die skrif uit te lê nie. Dit moet reg gedoen word. Goed, so kom ons doen dit reg. Ons lees die teks deur. Dit het ons al heel eerste keer vir mekaar gesê. As jy 'n Bybelboek mee besig is, moet jy met die hele teks werk. So ouens weet al, niemand sê vir my meer nie. Hulle hulle het nou al geleer dit help nie. Hulle het skrif gekry en sê ek hier's hy, hier's my skrif wat ek gekry het. So vertel vir my watter deel daarvan het jy nou al weer misgelees? Want uh, God is nie 'n versie uitdeler nie. Hy's nie hy't nie die groot verse boek geskryf nie. Ek het ook al vir julle gesê Bybelverse kom van 1555 is die eerste keer Bybelverse soos ons dit het, het. Weet jy hoe lank is dit nadat die Bybel geskryf is? In die jaar 1555 het Bybelverse in die Bybel gekom Robert ST. En hoofstukke soos ons dit gebruik kom van 1225 af. Dis nogal lank, né? Dis nogal lank nadat die Bybel geskryf is. So dit is logies jy moet Bybelboeke deurlees. Jy moet Openbaring deurlees. Hoofstuk 1 begin Ehm um, net 'n bietjie agtergrond weer om ons gedagtes op te skerp. Johannes is op die eiland Patmos. Patmos vandag nog, ek weet nie van julle al daar was nie, so 'n aangrypende eiland. Mense kan ook in daai grot ingaan waar Johannes tradisioneel die openbaring ontvang het volgens die ou oorlewerings. Johannes is daar as 'n gevangene. Hy's uitgeban uit die Romeinse ryk. Wel ofwel hy's uitgeban uit die publieke samelewing een van die maniere hoe jy mense kan stilmaak in die eerste eeu is jy maak hulle dood, dis die maklikste. Dis die manier wat die keisers die meeste verkies. Ons hou nie vir jou nie dood as jy daar sy. So lyk vir mense in Suid-Afrika is dit ook nog 'n gunsteling manier van baie ouens. En dan uh van die ander maniere is jy dood eenvoudig, jy verban iemand na 'n eiland toe. Um Onthou julle die Engels het dit ook gedoen. Daar't so 'n landjie ontstaan met die naam Australië iemand ek sien nou eendag so gaar grappie wat uh, waar waar hy ou sê toe daar in Australië kom te vra hulle of hom do you have a criminal record sê die ou I didn't I didn't know you still needed one to get into Australia. <laughs> Vertel dit vir die Aussies, hulle gaan nie af aanhou nie. Maar in elk geval, ehm uh, die die feite is dis wat met Johannes gebeur. Hy's 'n banneling, hy's die langslewende van die apostels. Alle apostels is dood. Die 12 disippels van ons Here Jesus bly net Johannes oor. Paulus sterf en Petrus sterf rondom die jare 64. En dis die dis die apostel Johannes wat waarskynlik nie waarskynlik nie, ons weet hy die vroeë kerk die bly lewe tot die begin van die 2de eeu. Hy is die langslewend. Hy lewe 30 jaar langer. So as jy ooit in Efese kom of in Turkye kom of as jy ooit op 'n toer gaan soontoe, ek is nou jammer ons toer is vol want ene Johan Smit en ek dink ek vat so 'n klompie mense eef in die dag. Maar hy is ongelukkig vol, ek is jammer. Dan sê die ons altyd hulle was op Paulus se hake. Dan sê ek vra jou geld terug. Jy was nie eerste plek op Paulus se hake nie, jy was op Johannes se hake. En is die dominee of die pastoor wat jou lei en die toerleier dit nie eers weet nie, vra jou geld terug. En as jy 10 jaar terug op so 'n toer was, skryf hulle en vra of jy dit kan terugkry. Want hulle het vir jou nie die volle waarheid vertel nie, want Johannes bly in Efese waarskynlik vir 30 jaar. Paulus bly daar vir 3 jaar. Maar waarskynlik daar in daai omgewing en op Patmos daarna skryf hy die Openbaring boek. Hy's 'n hy's 'n banneling. Hy's 'n gevaarlike ou, die Romeinse keiser, waarskynlik Domitianus wat die keiser is as Johannes skrywe. Is besig om Christen hart hard uithaal. Romeinse keiser is die baas. Ons ken hulle, julle ken keiser Nero. Hy was keiser van 54 tot 68. Hy vermoor Christene, hy vermoor Paulus, laat Paulus hulle vermoor in die jaar 64. Hy pleeg selfmoord, word opgevolg deur drie keisers, Galba, Otto en Vitellius. Uiteindelik se Titus wat die Romeinse ryk stabiliseer. Uh, Vespasianus eintlik en dan Titus sy seun en dan neem Vespasianus dan neem wag ehm, um, Vespasianus ja, wat se naam um, Vespasianus by hom oor en dan sit Gaals in die Romeinse ryk. Dan sien die Romeinse ryk baie ag Domitianus, dan sien die Romeinse ryk baie onstabiel hier rondom die jaar 81 tot 96 in die sin van onstabiel Christene word weer vervolg. Domit Johannes wys ek altyd vir die ouens as ons daar in Efese kom, 'n deel van die standbeeld wat daar in hulle museum oor is. Het 'n standbeeld vir homself het hulle laat maak wat oor die 12 meter groot is. Nou ou hou dan van jouself as jy 'n 12 meter statue het oor jouself. Ehm um, Nero het dit ook gedoen. Ek het al gesê dis waar die naam van die Kolosseum vandaan kom. Die Kolosseum in Rome kom van die Colossus van Nero, die standbeeld van Nero, die Colosseo in Latyn van Nero wat ook 'n 13 meter hoë standbeeld was. Nou ek bedoel praat van 'n selfie, dis eene. 'n Selfie met 'n uh, eh, attitude. So Nero hulle daai goeters gehad. Christene sterf, Christene word doodgemaak, Christene ly en op die dag van die Here, Openbaring 1 verskyn Christus aan Johannes en hy sê vir Johannes as ons in Openbaring 1 is uh dat hy moet skrywe. So ek haal net so greep uit uit hoofstuk 1. En as Christus aan hom verskyn Johannes 1 vanaf vers 9. Hy hoor Christus met hom praat eintlik in hoofstuk 1 vers 12. En nou moet jy onthou as jy nou Matteus se weergawe vat, Matteus 4 het Jesus vir Johannes en sy broer Jakobus geroep daar langs die see van Galilea onthou julle. Volg my. Net soos hy vir Petrus hulle geroep het en toe het Johannes alles gelos. En Johannes was deel van Jesus se binnekring. Dit was hy wat daar was in Markus 5 toe Jesus sy hand in die doderyk gesit het en Jairus se dogtertjie daar in Kapernaum lewendig teruggegee het. Herinner julle? Jy. Dit was Johannes wat daar was in Markus 9 toe die Here Jesus op die berg van verheerliking van voorkoms verander het en Moses en Elia verskyn het. En Johannes en Petrus en Jakobus as die stemme van die Nuwe Testament en Moses en Elia as die Ou Testament voor die seun van God gestaan het. Dit was Johannes wat uh, vir Jesus uiteindelik ook gevra het, kan ek die beste plek in die hemel kry? Matteus 20, Markus 10 dit was Johannes wat nie weggehardloop het by die kruis nie. Hy was die enigste disipel waarvan ons weet wat nie gehol het nie. Al die ander het gehol. Die vrouens het gebly en Johannes. Die vrouens het Johannes kalm gehou. Die mans was bang, hulle het gevlug. Petrus hulle Johannes die die disipel het gebly. Dit was Johannes wie se naam verander het. Hy het in Markus vers 17 'n bynaam gehad herinner julle julle saam met sy broer Boanerges. Dink as jy ja, Markus 3 vers 21. Seuns van die donder weer. Nou wonder mense hoekom noem jy iemand so? Ek dink ons kan spekuleer, maar dit is redelik duidelik. Is daar kom die twee donder weer boeties aan. Dan weet jy daar's weer moeilikheid in die huis. En teen die einde van sy roete saam met die aardse Jesus voordat Jesus hemel toe is. Lees ons in Johannes 19 selfs ook in Johannes 13 verder dat hy ewe skielik genoem word die geliefde disipel. Die geliefde disipel. Die donder weer is weg. Die liefde het agtergebly. Sy lank genoeg saam met Jesus loop. Raak Jesus se lewe afgedruk op joune en daar by Johannes iets gebeur, sy lewe het verander. O, terloops, heel aan die einde, ons lees nou nie die um, Johannesbriewe nie, maar as jy ek dink prof van wat het dit ook al gedoen, maar as jy hulle saam as jy die Johannesbriewe lees, die tweede, derde Johannesbrief dan verander, dan noem hy homself later die oudste, die presbyteros. Die man wat ouer geword het, dan sy almal se mentor. Maar hier is dit die geliefde disipel wat die Here Jesus sien in Johannes in Openbaring 1 En jy sou verwag het hy sou gesê hallo Jesus, dis ek Johannes. Niks daarvan nie. Hy val soos 'n dooie aan Jesus se voete. Want nooit ooit in Openbaring raak jy familier met Jesus nie. Dis die een ding wat Openbaring oor en oor en oor leer. Ook in die hemel is daar by die hemelse skare 'n heilige eerbied vir die Here. God word nie dad en pappa en al daai dinge wat die kerk hom vandag noem nie. En terloops, as iemand vir jou sê Abba beteken dit wanneer Jesus in Getsemane bid, Abba Vader, dit beteken pappa. Laat hulle na my toe kom, dan sal ek vir hulle Arameese les gee. Dit beteken dit nie. Want uh, dit word altyd vertaal met pater en die Grieke het 'n woord gehad papas. Jy noem nie God pappa nie. Hy's nie jou pappa en jou dad nie selfs in Openbaring. Maar selfs die engele het nie vir Jesus gesê vandag is daar vir julle liewe Jesus gebore nie. Wat roep die engele in Lukas 2 vers 10 uit? Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid gebore Christus, die Here. Dis my verstommend net terloops. Ek skryf dit nou die dag in die beeld en ek preek daaroor. Mense staan tou om my sleg te sê, nee, maar hulle bedoel dit goed. Ek sê maar wys my in God se woord. Nee, maar hulle bedoel dit goed. Ek sê vraag van die Bybel is nie vir dit goed bedoel nie. Julle almal wil God se Ou Testament name ken, maar dan leer ek julle die Nuwe Testament name. Nee, dit pas ons nie. Ons sal vir hom liewe Jesus sê. Weet jy waar kom hier liewe Jesus beeld vandaan? Kom van die Rooms-Katolieke af. Dan skrik hulle so bietjie as ek dit sê. Die, o, die Romeinse gevaar, né? Maar hulle het altyd 'n groot Maria en 'n klein Jesus. Gaan kyk op hulle prentjies. Dit's altyd 'n klein Jesus sien 'n groot Maria. En selfs een van my helde, Johann Sebastian Bach, julle ken vir hom oom Johann Sebastian die grootste komponis van alle tye. Wanneer is hy gebore? 1685. Ek dink hy het gelewe 1685 tot 1750. Bach het was 'n reformator. Hy het onder Martin Luther se teologie verander. Hy daar in Leipzig het hy vir 25 jaar die koormeester gewees. Hy was nie in eerste plek 'n komponis nie, hy was 'n kerkman, Bach. Maar hy kon ook nie wegkom van klein Jesus nie, né? Nee. Jesus lyn Zeus. Liewe Jesus, die kerk hou van Jesus in 'n krib. Hy moet net slaap. Drummer boy moet drum en die rapapam pam en hy moet net slaap. Ons wil Jesus wakker hê nie. Geen wonder nie dat die dat die Europese teoloog Ernst Kesseman gesê het, "The early church took the red hot message of Jesus and turned it down to room temperature. They could not stand the heat." Die boek in Openbaring is dit Christus die Here Klein en groot noem hom so, Openbaring 15, klein en groot. Jy's nie klein nou begin jy met liewe Jesus na grade jy op na nuwe Jesus nie. Leer jou kinders van kleins af reg. Dis die punt van Openbaring. As jy Christus aanbid, as daar respek, al is jy Johannes wat saam met Jesus geëet het en lewe gedoen het, dan val hy soos 'n dooie want ek sien Christus. Selfs Maria Magdalena moes dit leer in Johannes 19. Toe sê Jesus wil hom help, toe sê Jesus, nee nee Maria dis die Here in jou midde. O naby, moet my nie verkeerd verstaan nie, naby, maar heilig. Toe oom nou die dag vir my sê, dis tyd dat die kerk weer ernstig raak oor sonde, sê ek nee oom, dis tyd dat die kerk weer ernstig raak oor God se heiligheid. Want ek het groot geword, ek eh, eh, ons is gesonde preek, dit was amper vir ons soos jou daaglikse brood elke week in die kerk het jy gehoor van jou daaglikse sondes wat jy doen. En dit het nie gehelp nie. Sonder prediking help nie, maar wanneer haar Andrew Murray skryf, daar 'n diep besef kom van die heiligheid van God. Maar die regte heiligheid wat jou aantrek en jou kleiner maak sodat God groter is, soos Johannes, hy word klein sodat God groot is, Christus. Nou hoor hy van Jesus vers 17 van Openbaring 1. Toe ek hom sien, het ek by sy voete neergeval en bly lê soos een wat dood is. Hy het met sy regterhand aan my gevat en gesê Johannes, moenie bang wees nie. Dit is ek. Die taal van God. Nie kan ek dit weer sê. Toe maar Johannes, ek is in beheer nie. Dis wat die kerk altyd oor God sê. Toe maar God is in beheer. God sê nooit God is in beheer nie. God sê altyd ek is by jou. En die ouens wat bietjie belangstel in die brein en in hoe werk denke, daar's 'n groot verskil. Jy praat met verskillende dele van 'n mens. Beheer praat met jou rasionele brein. En dit beteken eintlik as jy die hele tyd beheer taal praat, jy's bietjie bang want jou brein kan nie sin maak nie. Daarom hoor ek al hoe meer ouens sê God se beheer want alles val uitmekaar uit, maar toe maar God is in beheer. Nee, nee, nee, God sê altyd. Hy sê vir Josef daar in die tronk, ek is by jou Josef. Josef sê dan sien tronk oukei. Okay. Hoef ek nie te vra nie want God is mos nou hier. En Jesus loop op die storm. Hy sê dit is ek en sê hulle as Jesus daar in die bootjie klim Markus 6 of Johannes 6. Nou kan ons ontspan. Ek is by jou Johannes. Moenie bang wees nie. Dis ek, die eerste en die laaste en die lewende en ek was dood en ek leef en ek het die sleutels van die dood en die doderyk. Nou gee jy dit vir mense vertel. Dis Openbaring 1. Jy gaan nou vir mense vertel wat jy gesien het. En nou skryf hy vir sewe gemeentes, hoofstuk 2 en hoofstuk 3. En al sewe hierdie briewe, al sewe gemeentes in uh, Klein-Asië se briewe het dieselfde struktuur. Dit begin altyd met 'n bekendstelling van ons Here Jesus breedweg. Hy sê wie is hy? Hy ehm um, het altyd 'n soort verslag breedweg. Hy kom doen 'n bietjie huisbesoek by die gemeente en dan vertel hy, ek sien dit by julle. En by meeste gemeente sê hier is die positiewe en hier is die negatiewe. Ek sien dit, maar dit. En dan sluit dit altyd af met 'n waarskuwing en met 'n belofte en met 'n uitdrukking die wat ore het moet luister sê die gees. Jy sien daai struktuur by al die gemeentes. Maar inhoudelik, vriende, hier's 'n baie mooi ding. Die struktuur is dieselfde, maar die inhoud by elke gemeente lyk anderster. Want Jesus is nie generies nie, hy's nie algemeen nie, hy's spesifiek. So as hy in Pergamum is, dan weet hy die tempel van Satan staan daar by hulle en dit is die tempel van Zeus. Die afgod die een van die groot tempels van die god Zeus, die hoofgod van die Romeine. Ek weet sy tempel is daar by hulle. As hy in Efese is, dan weet hy van hulle rykdom. As hy Laodicea is, daar in hoofstuk 3, dan weet hy, hulle is nie hulle is nie koud nie, hulle is ook nie warm nie, want hy weet Laodicea kry water met pipe wat opgelei word soontoe. En Hierapolis het warm, het swaal water en al die water van Laodicea proe soos swaal, dis so semi-lou. En en hy sê ook ek gaan vir julle oogsalf gee want Laodicea blink uit in die verkoop van Colurion oogsalf. So Jesus is so spesifiek. Hy tjoo, hy weet presies wat in sy kerk aangaan. En dan sê hy vir elke gemeente, dit is goed, dit is sleg. Ek gee aandag. Hoofstuk 2 en 3. So Jesus kom besoek sy kerk. Wel hy is in die midde van sy kerk trouens Hy hou die sewe sterre in sy regterhand en hy beweeg tussen die sewe staanlampe. So Jesus is in die hart van sy kerk. Hy weet oomblik vir oomblik vir oomblik wat in die kerk gebeur. Dit's mooi Christus wat by sy kerk is. En ek onthou ons het nog Openbaring 3 die verhaal van die Laodicea, Laodicense gemeente gelees en en is aangrypend dat Jesus sy kerk se heiligheid vra. En ons het die Efeseer gemeente besoek weer. En dat hy hulle wil oproep tot hulle eerste liefde. Hy wil hulle optel. En ek onthou nog ons het met mekaar gedeel in in in in in, in Openbaring 3 dat hy staan by sy gemeente se lewensdeure en klop. Jy herinner julle. En toe het ons nog vir mekaar gesê hierdie is nie 'n sendingteks in die eerste plek nie. Hy staan nie by ongelowiges in die eerste plek en klop nie. Hy staan by sy kerk en klop in die eerste plek. Hoekom klop by alle mense? Maar in die eerste plek is Jesus besig om aan die deur van die kerk te klop. Ek staan by julle deur en ek klop. En dan het ons altyd gesê die Here staan by hulle deur en klop vertrou mos nou enige iemand wat weet wat's verkeerd in die land is altyd hulle. Het jy al agtergekom? Dis tyd dat die kerk hulle regryk sê iemand my nou die dag. Ek sê nou maar vertel my van jou jongste regryk aksie. Nee, oom het nie hierdie vraag verwag nie. Waarmee is jy besig? En waar hoe kan ek jou help? Ek wil ek's nou nie 'n geestelike chiropractor nie, maar wat kan ek regryk van jou? Toe ek 'n dominee was, moes ek mense reg ruk. Dit was verskriklik. Reg ruk verskriklik. Dit was erg. Ek onthou nog hoe die ouer ding vir my gesê het ek moet die mense vasvat en hulle uitsorteer sê ek. Jo, oom, kom hulle so op 'n konveierbelt verby en dan vat ek hulle en tsk, tsk, tsk, sit ons hulle weer terug. Ek sê oom, verstaan ons iets van die Here dat Christus sy kerk in stand hou? Ja, maar kyk hoe leef hulle. Ek sê oom, maar dan moet ek en jy die voorbeeld stel. Kom ons lewe heilig. Ek kan nie help as die res dit verkeerd kry nie. Christus staan by my lewensdeur en klop. En as jy die deur oopmaak, onthou daai ou beroemde een van die beroemdste skilderye in die Christendom waar Christus by die kerkdeur klop, klop en daar's nie 'n handvatsel buite nie. Want jy moet hom oopmaak as kerk. En wat wat doen Christus as hy inkom? Hy het nie 'n tug kommissie wat wag en sê ons gaan vir jou onder tug sit nie want jy het nie geluister nie. Hy sê ek wil saam met julle maaltyd kom hou. Fees. Ons het dit daar misgeloop. Christus kom altyd vir 'n fees. Hy kom altyd vir partytjie. Wat was Jesus se eerste wonderwerk in Johannes Evangelie se eerste teken in Johannes 2? Daai wonderwerk wat geen kerk voorbid nie. Geen kerk wil so wonderwerk hê nie. Niemand wil hê Jesus moet 6 600 bottels wyn maak by hulle nie. 900 liter wyn maak nie, want dis hoeveel wyn hy gemaak het. Weet jy baie wat maak 'n kerk met 900 bottels wyn? Die ouderlinge sal so sê, niemand praat nie mos wat dit is. Ek weet nie. Maar dis wat Jesus gedoen het. Hy het 900 bottels in vandag se terme. Ons weet, ons weet presies Joodse klipkanne is beskrywe dit het elkeen so 100 liter wyn gehou en hy ag water gehou. En hy het ses klipkanne se waterwyn gemaak. Gedoorie waardes baie, né? En dan is die ergste nog, dan sê Petrus, dan sê Johannes, Jesus het sy heerlikheid gewys en sy disippels het hom geglo, ek nog nooit so bekering gesien nie. Kerk kom mense nie so tot bekering. So niemand wil sulke wonderwerke en ons Jesus, as jy so wonderwerk wil doen, asseblief moenie kom nie. Nou nou struikel iemand. Nou nou val iemand, die arme mense, ons moenie vir hulle klip in die pad sit nie. Sies, joe, mense se geloof is aan broos. Nou ons besluit sommer hoe swak is mense. Goed, en los dit. Jesus se so eerste wonderwerk is hy maak water wyn. Hy sê: "Ag ouens, kom ons los God, hierdie godsdiens waarmee julle besig is. Is jou hande gewas? Is jy rein? Het jy al hierdie ritueeltjies? So, kom ons los dit. Kom ek maak sommer vir julle lekker wyn daarvan dan sê ons dis hoe God is en hy gee ook sommer te veel. Want Jesus se wonderwerke is altyd te veel. Onthou julle toe hy brood gemaak het? Dan die disippels het gesê, "O, daar's te min. Sjoe, sjoe, Jesus moes getel het. Hier's baie mense. Elke keer gee hy te veel." Dis God. So hy staan met die Here en klop en hy kom met hemelse kos en hy wil te veel gee. Dis God. En volkleer, dis moeilik want ek het nie in die kerk so groot geword nie. Ek weet nie julle nie. Maar die kerk se een plek waar daar altyd te min was altyd. Dit's altyd te min jong mense, te min ouer mense, te min mense by die Bybelstudie, te min ouderlinge, te min diakens, te min geld vir die bazaar, te min mense wat betrokke is, te min herlewing, te min lewe. Dis altyd elders. Jy moet onthou daan Andrew Marie se tyd was daar iets of daar oor kan die see of daai gemeente. Julle ken dit mos. Maar dis hier by ons niks. Dis soos die weervoorspellings. Goeie weer is altyd elders of nie aangrensende binneland en in Gordonia. Ek weet nie waar dit is nie, maar daar. Ek gaan nog eendag die aangrensende binneland ontdek. Dit is net nou die snaakste uitdrukking en in die aangrensende binneland. Mooi weer matig. Iemand het my al vertel waar Gordonia is in Suid-Afrika, maar ek het vergeet. Maar ek gaan dit ook nog kry weer. Een van julle sal weet wat die weerkenners is. Goed, hoe dit ook al sy. Jesus daag met oormaat by sy kerk op. Hy sê as jy wen, sal jy alles kry. Sal vir jou wit lippie gee, Ek sal jou op pilaar maak in die tempel van my God. Jy sal saam met my op my troon sit. Jy sal die oorvloed hê van die hemel. Byt vas. Jy gaan wen. Openbaring 1 tot 3. Dan, nou sluit ons daarbey aan die volgende uur wat ons besig is, volgende 45 minute. Openbaring 4 tot 7, die Openbaring per sy. Johannes kry die uitnodiging van 'n ewigheid niemand minders nie. Niemand minder nie as die die gees van die lewende Here, die Heilige Gees nooi Johannes om saam te kom toer. En niemand minders nie as die Heilige Gees is die toerleier. En kan jy dink hoe wonderlik moet dit wees as die Gees sê ek wil jou vat op 'n toer. Ek wil jou die hartklop van God gaan wys. Ek wil jou vat daar waar die hele heelal bestaan. Ek wil jou vat na die sentrum toe van hom wat tyd en ewigheid in sy hande hou. Ehm um, wat voor alle tyd bestaan, uit wie en deur wie en tot wie alle dinge is, wat met sy magswoord praat en dit gebeur. Wie se heiligheid geen maat of perk het nie, Johannes, ek wil jou hemel toe vat. Dis geen geringe saak. Nie. Net die Heilige Gees kan jou vat as jy wil lewe. Onthou julle? Geen mens kan God sien en leef nie. Behalwe as jy deur die Heilige Gees beskud en beskerm word. Johannes kom in die hemel aan in hoofstuk 4 en daar's een groot probleem, hy het nie taal nie, hy het nie woorde nie, want die opdrag is skryf op. Nou dis so goed soos ek gaan kyk die eerste keer in my lewe wat een of ander vreemde sportsoort, jukskei en ek het dit nog nooit gekyk nie en hulle sê vir my vertel wat jy gesien het. Ek weet nie. Iemand moet my leer hoe werk dit voor ek kan verstaan hoe dit werk. Nie waar nie. Jy gaan kyk, ek onthou uh, van my Amerikaanse vriende het eendag hier kom kuier en kyk ons rugby. Maar het nie idee wat dit is nie. Ek het eendag saam met 'n Amerikaanse vriend baseball gaan kyk en eh, ek wil jy sien hulle slaan 'n bal en hulle hardloop op 'n diamantpatroon Maar as jy vir 3 ure daar sit in Los Angeles en dit kyk, dan wil jy darm weet wat gebeur. En jy gaan geen sin maak as daar nie iemand is wat jou stap vir stap leer nie. Dis kom as mense op 'n toer gaan, is daar 'n toergids. Jy sien, maar jy weet nie wat jy nie sien nie en wat jy sien nie. Iemand moet vir jou sê jy moet dit sien en dit beteken dit. So die gees vat Johannes om vir hom te verduidelik. Nou het Johannes nie taal nie. Nou gaan leen hy gou taal by die Bybel. Hy hy hy gaan haltaal by, by soos wat ons dit ken die Ou Testament by sy Bybel. Hy gaan leen die taal in hoofstuk 4 want hy sien die skepping is by God. Dan dink hy, hoe gaan hy beskryf dat God se skepping leef? Bedoelende nie 'n eie godheid is nie, maar God se skepping leef, nie waar nie? Julle onthou in die Ou Testament sê die psalms die die berge roep uit loof die Here. Die een die die hemelruim kondig God se krag aan. Die donder weer druis en vertel van die Here. Die strome bruis en vertel van God. God self gebruik die skepping. Hy vertel, waar is dit Micha 5? Ek sal die berge inroep as getuies teen julle. Joshua en Joshua 24 sit 'n klip op en sê die klip sal teen julle getuig. In Joshua 3 stapel hy 'n klip op as hulle deur die Jordaan gaan. In daai sin lewe die skepping as jy dit verstaan. Paulus sê in Romeine 8 vers 23 die hele skepping sug en roep met verlange uit na God. So God se skepping. Nou dink Johannes, hoe gaan hy dit beskryf? En onthou hy Esegiel gebruik hierdie beeld van lewende wesens. Esegiel 2. En dan vertel hy daar is so 'n leeu en 'n wilde dier en 'n makdier en 'n hemelse dier. So hy gebruik die taal van Esegiel om te sê God se skepping is daar. Maar dan sien hy God op sy troon sit in hoofstuk 4. Nou praat jy oor God. Jy kan nie. Maar dan onthou hy edelgesteentes, karnieool en opaal. Wat as hulle suiwer is, dan skitter dit. Helder die helderste wit lig en die helderste rooi skynsel wat die heerlikheid van daai as jy daai edelgesteente mos so teen die lig hou en die lig se prismas breek en hy's goed gesny. En hy sê God is soos sy heerlikheid, sy voorkoms is, is opaal en karnieool. Hy sê en rondom hom is daar 'n reënboog. Maar nou, hy sien nie 'n fisiese reënboog nie. Wat sê hy? Hoekom wil Johannes wat wat onthou Johannes van die reënboog in Genesis 6? Hy onthou God is getrou. Hy het sy woord gegee. Dis die God van die verbond. Dis nie sommer dis nie dis nie vals nie. Hy weet dis die ware God. Dis die God wat vir Noag sy woord gegee het. Dis die verbondsgod. En hy sien voor God se troon is dit spieelglad. Soos 'n spieelgladde see. Nou Johannes bedoel nie hy het 'n see in die hemel gesien nie. Ek belowe julle ek lees eendag 'n boek. Iemand bring vir my 'n boekie wat sê nee, daar's 'n see in die hemel, maar niemand sal verdrink nie, want um, hulle was nou daar, hulle het so reis gevat en dink ek hulle het nie die beeldspraak verstaan nie is nie ekskuus vergewe my die hemel is nie maagheid sonder life lifeguards nie nou is dit veilig nie. Wat wat het antieke mense, mense in die Bybelse tyd, hulle het geweet daar's mos gode wat in die see op bly, Poseidon. Die Grieke en die Romeine, die god met die virke. Aquaman se daai ouetjie se ouens. Uh en hulle het elk geval hierdie gode geken. En en die Jode het baie keer glo die Satan as hy nou uit nie in mense bly nie, dan bly hy in die woestyn of hy gaan bly in vreeslike diere of hy trek in die see in. Dis hoekom die water die hele tyd so maak. Maar in die hemel is dit bedoelende Satan is nie daar nie. Almal sal dit hoor. Antieke mense, die mense wat dit eerste gelees het, die eerste eeuse mense sou onmiddellik geweet het die hemel is Satan vry. Hy's nie daar nie. Niks skommel nie. Alles is rustig. En God sit op sy troon. Hoekom? Want hy is die almagtige. En nou kan ek sê vanuit hierdie perspektief hy is in beheer. Hy is in beheer in die hemel. Alle mag gesyne. En eh, Johannes sien nog iets want hy's besig om 'n wies wie te doen in die hemel en dan 'n wat's wat. Wies wie in die hemel? Wat's wat? Wat doen hulle in hoofstuk 4? So wat sien hy nog? 24 ouderlinge. Teken nie daar se hemelse kerkraad nie. O, gedoorie waar, gelukkig nie. Want ehm um, dis van beeldspraak. Onthou hy weet van die 12 stamme en hy weet van die 12 disippels. En as jy dit bymekaar sit, kry jy 24. So wie verteenwoordig die 12 stamme? Die Ou Testamentiese volk van God. Wie verteenwoordig die 12 apostels? Die Nuwe Testamentiese kerk. Hy gebruik daai selfde beelde as hy die nuwe Jerusalem beskrywe van die 12 fondamente en die 12 deure van die stamme en die apostels. So Johannes gebruik hy gebruik beeldspraak om vir jou te sê by God is sy hele hemelse volk wat reeds gesterf het, is by God. En hoe sit hulle? sien Johannes in Openbaring 4 rondom God. O, dis 'n radikale skuif teen wat Jode geglo het en wat die vroeë kerk geglo het en wat baie Christene vandag nog glo. Die ou Jode het geglo daar's 'n rangorde. Dis hoekom Johannes en Jakobus in Markus 10 sit vers 25 vir Jesus vra kan ons die beste sitplekke kry? Want hulle dink dit daar's beter en slegter sitplekke. En hoe heiliger jy is, hoe nader sit jy aan God. So die ou Jode het geglo eers die aardse engele, dan die aardse vaders, dan die groot profete en dan die heilige konings en daarna val jy so af in rangorde en dan kry jy dalk eers daar in die agterste hoekie ook 'n hemelse sitplek. En ewe skielik hoor ons almal sit rondom God se troon. Nou die wiskunde help ons mos nie waar nie. Alle punte op 'n sirkel is ewe naby aan die middel is 'n geweldige deurbreking van hierdie beeld. En ek bedoel selfs hier in ons dag in ons eie tyd is daar mense. Ek het ehm um, onlangs weer iemand gehad wat my vertel het dat ehm um, hulle hier in ons eie Pretoria dorp mense is wat leer, maar ehm um, jy moet werk aan jou krone in die hemel. Party mense gaan net genooides wees na die bruidegom se daai hoofstuk 19 se beeld en ander gaan die bruid wees. So ons nou werk. Sê ek o, dan is die hemel alweer 'n kompetisie dan sal weer 'n bone onderdorp. Wil jy gaan as dit so is? Wat het verander van die aarde af as dit so is? Wat sê God in Openbaring 21? Hy wat oorwin sal wat kry? Alles. Alles. So God sê nie gee vir jou 70% hemel en vir jou 30%, jy kry 'n klein kamertjie en jy kry Hy sê as jy wen, sit jy rondom my. Dis genade. Dis die goeie nuus. Daar's nie prestasiemeting in die hemel nie. Hoekom nie? Want Jesus het dit namens ons klaar gedoen. Sy bloed het betaal. Hoe as Christene net dit sal glo. Nee, ek het nie 'n lisensie vir sonde nie, want dis die volgende sprong wat baie maak, maar die Heilige Gees is mos daar om my te help om heilig te lewe. Maar Christus sê ek het alles betaal. Toe jy nie kon nie, het ek betaal. Toe jy misluk het, het ek geslaag. Toe jy vervloek was, het ek jou vloek gevat, Galasiërs 3. Toe jy verlore was, het ek jou gevind, Ek wat geen sonde het nie, 2 Korintiërs 5 vers 21 is in jou plek as 'n sondaar behandel. So het jy vrygespreek kan wees. Ek het die prestasiemeting geslaag. Onthou jy daai gelykenis wat Jesus vertel? Matteus 20, juis na hierdie gesprek. Sê disippels wat die beste plekke wil hê. Net daar in daai in daai selfe hoofstuk sê Jesus van die arbeiders wat op verskillende tye gehuur word. Herinner julle julle? En dan kom die eienaar en sê vir die ouetjies wat vroegoggend begin, 1 denarius. Dis die dagloon. Dan kom maar ouens hier teen net voor die sonsak 5:00 die middag en sê ek betaal julle 1 denarius. Was hierdie manne kwaad. Weet julle hoe hard het ons gewerk? Ek gee my hele lewe. Hoe sê tannie vir my? Ek onthou ek so jong dominee daar in Kenton Park, vol ywer, stap aan die kerk in en daai tannie sê ek het my hele lewe vir die kerk gegee. Niemand het my nog ooit dankie gesê nie. Ek loop nou. Ek sê tannie, dankie. Ek weet nie namens wie nie, maar ek sê namens almal dankie. <laughs> Sy sê dit is te laat. Julle waardeer my nie. So lyk like vir my mense hou daarvan. Ek weet nie. Dit is nie lekker as jy iets doen en niemand sien dit raak nie. Ek het my lewe gegee vir daai maatskappy, vir daai kerk, vir daai skool en niemand het my waardeer nie. So sê al of us. <laughs> nee, ek gaan nie dit sê nie. Goed. Nee. Maar maar dit maak nie saak nie want by God is sy genade. Of jy Lukas 23 se man aan die kruis is, wie se laaste asem jou eerste asem is van genade en of jy Timoteus is wat die Here ken van jou kinderdae af. O God sê ek het julle almal eweveel lief. Hy diskrimineer nie. By God is alles gelyk. So almal sit rondom hom. Nou hoor ons wat doen hulle? Wonderlik en dit sluit aan by waar ek begin het. Waar het ons begin? Ons het begin by gebed. As jy wil bid, moet jy hoor wat gebeur in die hemel. Nou hoor ons wat doen die hemelse skare. Hulle roep uit, die lewende wesens, daar in 4 vers Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige. God word aanbid. En dan aan die einde van hoofstuk 4, U is waardig om die heerlikheid en die mag te ontvang want U het alles geskep. So ons Johannes sien en hy hoor. Wat sien hy? God op sy troon. Die Gees, oor daar is die sewe geeste is ook daar, die Heilige Gees in sy volheid. Die 24 ouderlinge, die vier lewende wesens. Ons hoor wat doen hulle. Hulle sing lof. Skus as ek dit vir die verveligste hoeveelste keer sê maar ek moet. Julle hoor daar's nie 'n klagte kommissie nie. Dit gaan sleg, Here. Kyk hoe gaan dit op die aarde. Ai julle. Niks daarvan nie. Gedoorie waar die kerk het kla gekla. En en en en en en en jy gaan sien as jy eendag in die hemel kom. Johannes maak nou net hierna in hoofstuk 5 hy kritiese fout. Hy doen iets wat verbode is. Daar's een ding wat in die hemel verbode is. Jy mag nie weer huil daar nie. Jy gaan dit sien. Onthou as jy nou in die hemel aankom, gaan jy daai bordjie sien. Huil verbode. Huil verbode. Hier op aarde is julle rook verbode in die hemel, huil verbode. En ons gaan nou sien want daar's 'n probleem want ons sien in hoofstuk 5 dat Johannes begin huil. Hy ehm um, hy begin huil in Openbaring 5 vers 4 en daar's 'n rede. Want iemand ontbreek in die hemel in die wies wie ons het God die Vader gesien, die Heilige Gees, maar nie vir Jesus nie. En as ons Openbaring deurlees, dan moet ons sê Johannes, wat is fout? Waar's Jesus? En dan sien ons God het in sy regterhand te boekrol 5 vers 1. Dis sy wil. Hy's gesluit. Wat leer Jesus ons bid? Laat u wil geskied soos in die hemel so op aarde en hier sit God met sy wil en niemand maak dit oop nie. En Johannes het gekyk en niemand in die hemel of op aarde of onder die aarde is in staat om hierdie boekrol te neem en dit oop te maak nie wat een ding beteken, God se wil gaan nie gebeur op aarde nie. En nou hy lê, want Johannes is 'n teoloog ook. Hy kan dink en hy weet as daai boek nie oopgaan nie, is daar moeilikheid hier waar ons is. Dan gebeur die bose Satan en die dood se planne. Dan wen die god van die onderwêreld. Die god van wie Paulus skryf in Efesiërs 2 wat mense in sy strafkampe aanhou, mense laat doen net wat hulle wil, waartoe hulle luste en hulle drange hulle lei, daardie bose god, godheid. En dan sê een van die hemelse kerk, Johannes moenie huil nie, asseblief tog nie, 'n leeu is op pad. So waar vind ons ons nou waar ons gesê het Openbaring begin? By die begin van die eindtyd, Jesus se hemelfaart. In die volgende oomblik Kom die leeu in die hemel aan, maar Johannes sien geslagte lam. Ek dink hy gebruik daai term, hoop ek onthou reg 48 keer, die lam. In Openbaring. Stap 'n lam in. Hoekom? Hoekom? Hy sien nie fisies 'n lam nie, dis beeldspraak. Hoekom noem Johannes vir Jesus die lam want hy hy onthou Johannes die Doper wat daar in Johannes 1 gesê, daar is die lam van God. Hy moet meer word Johannes 3 ook. Hoekom lam? Die offerlam. Die een wat sy lewe gaan gee. Die een wat sy lewe nou gegee het, want Johannes die Doper kyk vorentoe, Johannes die apostel kyk terug. Hy is by die hemelfaart van Jesus. Hy was daar in Matteus 28 en in Lukas 1 toe Jesus weg is. En die engele sê dit moenie huil nie, Galileërs, hy kom terug. En nou is hy 'n genooide na die hemelvaart. Om een ding te beleef, die troonsbestuiging van Christus, die oorneem van die wil van God. Wat het Jesus vir sy disippels gesê? Um in die wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Wat het hy in Lukas 10 en Johannes tog sê? Ek het die Satan soos 'n weerligstraal uit die hemel sien val. Wat is sy laaste woorde Matteus 28 vers 19 aan my is gegee? alle mag in die hemel en op die aarde. En nou stap ons Here Jesus in die leeu wat nou die lam is wat die merke dra van sy geveg. Daarom die geslagte lam. Hy dra die littekens. Dit was wonde in Johannes 20 in Lukas 24 toe hy aan die Emmaus gangers verskyn het en daai aand die brood gebreek het. Onthou julle Mm, Lukas 24 vers 13 tot 35 toe die brood breek of in Johannes 20 daarvan af vers 19 toe hy daar verskyn aan die disippels daai eerste sonnaand dan uh, was dit nog wonde. Maar nou is dit littekens. Wat sê 'n litteken? Dit sê jou wond het genees. Jy jy het dit gemaak. En daarom behoort ons eintlik littekens te hê almal van ons. Dit sê ons is taaf. Dood het nie gewen nie. Ja, baie van ons. Ons dra littekens. Ons lyf is vol. Mens moet jou nooit skaam oor jou littekens nie. Dit sê jy het jy's 'n survivor. Nie soos op die televisie nie, maar soos in die regte lewe. Jy het gewen. Jy's besig. Christus dra sy littekens, die oorwinnaar. En dan dan gebeur hierdie wonderlike ding. Dan vat hy die boekrol Hy verskyn in die hart van God se troon. Net Christus kan daar staan want hy's die Here. Daar waar die Gees ook is, daar staan Jesus. En dan neem hy die hemelse boekrol en dan ehm um, vers 7 en dan vers 8 van hoofstuk 5 is daar 'n crescendo van aanbidding. Die vier lewende wesens, die hemelse skepping, die 24 ouderlinge kniel. Ek wil weer aansluit by wat ek net nou gesê het. Die hemelse kerk is nie familier met Jesus nie. Dis nie ah Jesus, Jesus lekker nou kuier ons nie. Hulle buig altyd voor God en voor Christus die Here. Hulle buig. En toe sing hulle 'n nuwe lied vers 9 en dit is die gebede, geliefdes, wat ons moet leer sing. U is waardig om die boek te neem. Uh en die seels oop te maak want u is geslag Dis 'n sterk beeld. U is geslag. Hulle het u letterlik soos 'n dier ter slagting gelei, maar met u bloed het u ons losgekoop uit elke stam, taal, volk en nasie. En ons is koninkryk en priester, soos hoofstuk 1 sê. En ons sal oor die wêreld regeer. En dan sluit alles in die hemel aan by hierdie aanbidding. Vers 12: Die lam wat geslag is, is waardig en dan die hele skepping aanbid hom. En vir God wat op die troon sit. Dis hoe die hemel is. Mooi, né? So hoofstuk 4 en 5 antwoord die vraag: Waar is Christus en wat doen hy? Ja, en jy kan sê as jy die teologie reg verstaan, hy is in beheer. O, ek sê dit ook. Maar jy sê dit nie sommer maar net omdat jy nie eintlik weet wat jy sê nie. Jy sê dit omdat jy in die hemel ingekyk het. Christus het alle mag. Christus het die boekrol. En as ek nou bid, laat U naam geheilig word. Hoe word God se naam in die hemel geheilig? O hulle buig voor hom. O hulle sing vers 11 van hoofstuk 4: U is waardig. En as ek hoor, laat U koninkryk kom. Hoe lyk God se koninkryk? O dis Christus wat die koning is, wat alle mag het. En wat het hy jou en my gemaak in sy koninkryk? 'n Priester. 5 vers 8 tot 10 en 'n koninkryk vir God En wat sal ons doen? Ons sal saam met hom in sy koninkryk regeer. En wat doen ons? So as ek vra laat U wil geskied soos in die hemel so op aarde, wat vra ek? Here maak dit hemel op aarde. Laat lof ontplof hier waar ek is. Laat liefde wen. En as ouens sê kyk hoe donker is die wêreld, dan sê ek wel hier is lig. Wat ek altyd sê, ek het nou die dag vir 'n oom ook weer gesê, Ek het dit al vertel en geskryf toe hy vir my sê ons sit op 'n tydbom. Sê ek oom, jy mag miskien elders op 'n tydbom sit, maar ek sê jou leer, ek is 'n londdoetrapper. As jy lank genoeg saam met my loop, sal ek jou leer om die londdoet te trap. Hier by my gaan hy nie ontplof nie. Hy kan miskien elders afgaan, maar oom, ek is nie 'n verspreider van slegte nuus nie. Ek is in Christus se lig en ek sien die hemele oop en ek ek ek het ingekyk en ek kan lofliedere sing. Hoofstuk 6 en 7 wat gebeur op die aarde tussen Jesus se eerste koms en sy tweede koms. En nou, geliefdes, um vat hoofstuk 6 ons van die van die begin van die eindtyd tot op die einde van die eindtyd. Dit is baie belangrik om dit te sien. Hoofstuk 6 net nadat Jesus in die hemel is, vertel wat gebeur op die aarde en waar eindig hoofstuk 6 by die wederkoms. En as jy dit nie verstaan nie, lees jy Openbaring 21 word die bal verkeerd. Want almal lees oor daai wit perd en die vaal perd en die rooi perd en die swart perd, dan spekuleer almal wat dit is, maar niemand by wyse van spreuke lees daai teks en sien maar hulle hardloop vanaf die hemelvaart tot by die wederkoms op aarde is hierdie vier ruiters aan die ry nie. Dan sal almal sê, maar is dit dalk nou ehm um, hierdie ou of daai ou of daai ou? Nee nee, dit vertel so lyk dit op aarde. Vandat Jesus in die hemel is, is daar vier ruiters op aarde wat besig is om chaos te maak. En aan eindig hoofstuk 6 by die wederkoms en kan ek weer sê soos ons laas gesê het, dit eindig met 'n spannende vraag. Soos hoofstuk 4 geëindig het met 'n vraag: Waar's Jesus? Kom hoofstuk 6 en vra: Wie sal bly staan op die dag van die Here? Dis 'n geweldige vraag. As jy Openbaring reg lees, is dit die vraag wat jou kop moet bietjie smokkel. Johannes vertel vir my hierdie verskriklike visioen van hierdie vier perde wat nou losgelaat is, 'n wit perd en 'n rooi perd en 'n vaal perd en 'n swart perd. En hulle saai chaos. Hierdie um, eerste perd, die wit perd, ehm um, lyk verblyffend baie soos die ruiter op die wit perd van Hoofstuk 19, maar daar's een kardinale verskil, hy het 'n pyl en boog. Jesus het nooit 'n pyl en boog nie. En Christus laat hulle los. So dis nie Christus nie van wie ek lees hierdie eerste seël wat oopgaan as hierdie 6 vers 2 die wit perd uitgaan. Dis dwaalleer. Want dwaalleer lyk altyd bitter baie soos die waarheid. Het jy dit nog nie agtergekom nie? Soos ek altyd sê, Satan, as hy jou versoek, kom hy nie na jou toe in sy naakte waarheid met rook en vuur en bloed nie. Hy hy kom nie na jou toe en sê ek is Lucifer uit die hel, ek gaan jou die volgende 30 sekondes versoek nie. Is jy gereed? Nie? Paulus sê in 2 Korintiërs 11 hy verander hom in 'n engel van die lig. Johannes sê in 1 Johannes 2 wie is die anti-kris? Hulle kom uit ons geleedere uit. Jesus sê waar gaan jy die gruwel van verwoesting sien wat die wêreld gaan vernietig in Markus 13 in die tempel. Ons glo Hollywood wat die anti-kris 'n van politieke figuur in die eerste plek maak. O dit ook Openbaring 17 vertel die Romeinse ryk word die anti-kris, die bose vrou Babylon sal ons sien. Maar die eerste verleiding van die Satan is dat hy sê kill jou hier, kill jou daar en sien daar. Satan trek 'n kous oor ons kop, hy smokkel ons gedagtes. Daar waar hy werk sien Christen hom nooit raak nie, maar daar waar hy wil hê ons moet hom raak sien. Ekskuus en ek wil dit nou maar sê, weet, en ek sê nie moet dit doen nie, maar dan kyk ons na dis van liewe heksie tot Spider-Man tot Halloween, dan dink ek dis die duiwel, ons net nie dit doen nie, dan is die duiwel weg. Maar die Satan is nie so baie geplaas ons om daai goeters besig hou nie. Ek meen of jy nou liewe heksie kyk en of jy dit nou nie kyk nie, die Satan, eenoor nou, daar vir my sê ons met Satan met 'n klein lettertjie skryf. Ek sê nou ja, al wat jy gedoen het, jy het 'n taalreël oortree. Maar <laughs> nou, Satan gaan nou nie gepla wees as jy met 'n klein lettertjie skryf. Hy sal sê, "Hou jou met sulke goed besig, dit help my met esoteriese goedjies. Dan kan ek aanhou om julle te verlei." om in julle midde te kom met 'n mantel Al wat hy doen, hy vat die evangelie en hy draai hom 30 grade kouer. Hy vat die waarheid en hy kill jou hier en kill jou daar en dan glo jy later aan enigiets. Ag, al 'n baie lyn na die Here toe. Almal is reg. Leef soos jy wil, jy moet net die Here lief hê. Bel 'n vriend my in die week wat by 'n Engelse kerk iewers praat en hy moet oor dwelms praat en een een ou staan op hy sê maar Jesus het dagga gerook. Hy sê dis nonsens hy het nie, maar nou wil hy ou by my hoor, hy sê sielkundig. Ek sê nee, natuurlik sit nonsens. En een pa sê ag ek kan enigiets doen solank jy net niemand aanstoot gee nie. Lekker. So die Here moet eintlik net jou lewenstyl vir jou in stand hou. Hy doen nie. En dis die wit perd en daar's daar hierdie ander perde wat losgelaat is. Die tweede een, 'n vier rooi, hy maak dood, vers 4 van Hoofstuk 6. Hy bring oorlog reg deur die geskiedenis. En die derde een, die swart perd, hy bring inflasie. Ek het vir julle gewys vers 6 beteken Ehm um, hy sê een skeppie koring vir 'n dagloon en drie skeppies gars vir 'n dagloon, 6 in 8voudig wat dit moes gekos het in die Romeinse ryk. So hy bring inflasie. So as die sataniese magte op aarde is, is daar dwaalleer, oorlog en inflasie en die laaste een bring die dood vers 8 en hulle hou aan tot by die wederkoms. So hoofstuk 6 sê vir jou dis die realiteit. Moenie verwag die wêreld gaan 'n beter plek word nie. Ons is dankbaar vir ouens wat hulle bes doen. Ons moet ook. Maar jy gaan tot by die wederkoms moeilikheid hê. Daar's die Nuwe Testament is nie illusies daaroor nie. En as die 6ste seël oopgaan. Ag die 5de een vers 9 van Hoofstuk 6 wat Johannes ons vir 'n oomblik hemel toe. En vir 'n oomblik kyk hy weer in die hemel in want hy weet die Christene wat nou in die hemel aangekom het is nou bietjie bekommerd. Hulle sit daar in die hemel en hulle sê Here, hoe lank nog? gaan hierdie goed op die aarde aanhou. Soos asof hulle so insien wat op die aarde aan die gang is. In alle Christene is vir Johannes Martelaar per implikasie sterf jy vir die Here. Al word jy wreed doodgemaak of gaan jy net dood die sonde wat jou eintlik doodmaak maak alle Christene martelaar. En nou sit al die gelowiges daar in die hemel wat reeds daar aangekom het en hulle is kaal en dan sê Christus of sê God hy gee vir hulle elkeen lang wit klere vers 11 tot dit almal daar So die vyfde seël antwoord hoe lyk lewe na die dood? Dit is belangrik. As jy Openbaring lees, kry jy al die teologiese vrae van die kerk antwoord. Hoef jy nie te spekuleer nie. As mense vir my sê, nou die dag moet ek ergens by 'n gesprek sit en praat, gaan dit oor lewe na die dood. Nou sê iemand hulle dink so en hulle dink so en party ons dink so. Ek sê ouens, maar het ons nie 'n standaard nie. Jy lê nie 'n norm van waar af jy dink nie. Nie die Bybel. Ek sê nou maar wat sê die Bybel? Nee, hulle weet nie. Ek sê nou, hoe lank lees jy hom al? julle nog nooit agtergekom dat die Bybel antwoord seker vra nie. Hier hier vertel Openbaring vir jou hoe lyk lewe na die dood. So as jy gewonder het, die vyfde seël sê gelowiges is, is bewuslik by die Here. God gee vir ons almal rein klere. Hoofstuk 4 en 5 sê ons sit rondom God se troon. Die siele van gelowiges is, is daar. Waarvoor wag ons nog? 1 Korintiërs 15. Nuwe lyf. Nuwe liggaam. Want die Nuwe Testament sê God red nie net siele nie. Nooit mag 'n Christen die liggaam in die skepping opgee nie. God se skepping. Hy's die skepper God in hoofstuk 4. Hy maak 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, nie net 'n sielhuis nie. God se skepping maak saak. Ons lywe maak vir hom saak. Ons kan nie met ons lywe doen wat ons wil nie. As jy dalk eh, gewonder het, gaan lees 1 Korintiërs 6. Christus het jou lyf ook gekoop, nie net jou siel nie. Hy het jou lyf ook gekoop. Daarom sê Paulus vir die Korintiërs, jy kan nie die lyf maak wat jy wil nie, is Jesus sin. Jy kan nie uitgee vir seksuele immoraliteit nie. God het vir jou kontrak gegee wat jy met jou lyf mag doen. Jou lyf is syne en jou huweliksmaat sin. Dis dit, sê God. So as jy enigiets meer as dit met jou lyf doen, oortree jy God se wil, sê Paulus. So dis God se liggaam. Hy sê vir jou wat jy daarmee mag doen. So hy red ons na ons liggaam en ons siel. Dan word die sesde seël oopgemaak en dit vat ons tot by die wederkoms, hoofstuk 6. Ewe skielik ons op die laaste dag in die goddelose wêreld en al wat ons sien is chaos. Berge val op ons, heuwels bedek ons. Al hierdie chaotiese magte, die magsebbers, die politici, die supersterk ouens, die helde, die celebrities sê berge val op ons, bedek ons vir die oë van hom wat op die troon sit en vir die toren vers 16 die woede van die lam. Die eerste keer het jy hoor in Openbaring Jesus is kwaad. Christus is kwaad. Jy hoor dit nie eintlik nie. Niemand ken ons ken net liewe Jesus, maar Christus is kwaad. Hy word 'n paar keer kwaad. Hy word kwaad en die kwaadste dink ek wat Jesus op aarde sê ek altyd is in Markus 3, nie in Markus 12 as hy die tempel reinig nie, Markus 11, 12 as hy daar in Jerusalem ingaan nie. Maar Markus 3 want daar het ons die sterkste emosionele woede van Jesus in die Griekse taal in elk geval. Maar hier is Christus kwaad vir wie? vir hierdie diere en almal wat agter hierdie hierdie ruiters aangehardloop het. En al hierdie magsebbers wat nie in hom geglo het nie. En dan is die vraag vers 17. Die dag van die Here het aangebreek. Wie sal bly staan? Jy verstaan as jy Openbaring so deurlees, dan klink dit heeltemal anders as wat jy hom so so 'n vrugteslaaitjie lees. Jy gryp jou teks en net nou net toe nou kom 'n ou weer by jou op die Facebook en sê vir jou Het jy gehoor hulle gaan microchips in ons implant en dit is nou die vervulling van Openbaring so en so of jy lees daai een oom wat sy van Haggie se boek en sê jy weet nê daai twee getuies in Openbaring 11 daar op die strate lê dit daai teks kon nie waar geword het voor CNN nie hy sê dit want CNN kan nou die hele wêreld met televisie bedien so God het nou gewag tot CNN en nou kan hy daarom ook sy woord gelukkig vir CNN waar maak en dan koop die mense 10 miljoen sulke boeke niemand dink by hulle self dit is daarom nou regtig waar ons sin nie. Want as jy God se woord lees soos God se woord bedoel is om te lees, dan moet jy dit reg lees en en jy lees hom so deur in Johannes het in hoofstuk 4 gesê waar is Jesus hoofstuk 5 antwoord. Hy vertel in hoofstuk 6 by die wederkoms lê almal. Maar gaan iemand staan? Hoofstuk 7 antwoord dit. Kom ons kyk vinnig. Hoofstuk 7 begin weer by die begin van die wederkoms en eindig ag by die begin van die eindtyd en eindig by die einde van die eindtyd. Onthou jy Openbaring loop so hoofstuk 5 vat jou in die hemel in, hoofstuk 6 vat jou aarde toe, vinnige besoek aan die hemel met die vyfde seël. Hoofstuk 7 probeer die vraag nie probeer nie, beantwoord die vraag wat gebeur met gelowiges? Ons weet nou gelowiges is in die hemel, maar hoe het hulle daar gekom Johannes? Nou sien hy 'n visioen waar hy die kerk op aarde as 144 000 beskryf. Hoor mooi geliefdes, 144 000 Dis nie letterlik nie. Hy sê vir jou dis nie letterlik nie. Hy noem die 12 stamme van Israel, maar net daarna in vers 9 sê hy vir jou hulle is ontelbare menigte. Jy kry die prentjie. Hy wil jy moet dit letterlik verstaan nie. Hy sê dis 144000, 12000, 12000, 12000, 12 maar eintlik is hulle ontelbaar. So hoekom gebruik hy 144000? Was daar 12 stamme oor van Israel teen die tyd wat hy skrywe? Onthou jou Bybelkennis gou, dis nie 'n vasvraag nie. Was daar nou het Israel nog 12 stamme gehad in die tyd van die Nuwe Testament? Hoeveel? Hoeveel was oor? Dis hy, Juda en Benjamin. Wanneer is die die 10 ander stamme weg? In die tyd van die Assiriërs, 721, 22, 21 voor Christus, in die tyd van die profeet Hosea. Hy skryf presies as die 10 stamme vernietig word. Die 10 stamme daar in die noorde by Samaria word vernietig. Jy onthou die ryk skeer tussen Rehabiam en Rehobiam se tyd. 10 stamme bly in die noorde, Juda, Benjamin in die suide. 10 stamme word vernietig tot vandag toe weg. Daar is nie meer 10 stamme nie. Nou kom God en hy bring 'n nuwe volk. Hy bring sy nuwe Israel. Wie's dit? O, hoofstuk 9, 7 eh, vers 9 sê 'n groot menigte uit elke stam, volk, taal en nasie. So moenie dink dit is net Jode nie. Die nuwe Israel van God is universeel. As jy dit mislees, maak jy 'n droogbeeld van hierdie hoofstuk wat baie ons doen. Jehovah getuies glo gaan net 144000 mense hemel toe. Hulle vat dit letterlik. En baie aanhou en sê Christus gaan nog erns 144000 Jode red, maar hulle lees nie vers 9 nie. Om daai vraag van Israel uit te sorteer met die Romeine 9 tot 11 lees, nie hierdie hoofstuk nie, maar dis 'n ander gesprek. Goed. Johannes sien hy sien hoe Christus aan die begin van die eindtyd 144000 mense, sy volle kerk op aarde merk. En ons het vir mekaar gesê dis die teks wat meeste ons mislees. Almal lees net van Openbaring 13 se 666 merk kan kry. Ek weet nie wat nie, koue koors en rittel rittelings en ek weet nie wat van aanvalle. Het jy gehoor die Satan gaan ons merk en het jy al daai microchip en is dit dalk by die verkiesing daai merk op jou hand of jou halal teken, ek weet nie wat alles nie. Dan vra ek my het Christus jou ook al gemerk? Dan weet hulle nie. Sien nog nooit nie Bybel gelees nie. God merk mense. Het nog nooit raak gelees nie. Nee. En hoe is dit moontlik geliefdes dat mense God se woord so lees? Wel, miskien omdat ons so geleer is, maar hoofstuk 7 staan daar Christus merk, hy stuur 'n engel en die engel merk al die gelowiges. Hoofstuk 14 sê hy skryf Christus se naam en sy Vader se naam op ons voorkoppe. Hoofstuk 7 sê al die dienaars word gemerk met 'n seël. Is dit 'n vreemde beeld in die Bybel? Nee, glad nie. Eksodus 12:13 werk ook daarmee as die Israeliete met die Pasga, dan sê God, julle moet die Pasga vier, dit moet 'n merkteken wees. Julle voorkoppe en op julle handpalms. Nou wat doen jy met jou voorkop? Wat doen jy met jou kop? As jy hom gebruik volgens gebruikersinstruksies, dan dink jy met hom. Dis waarvoor hy daar is, nie ornament nie. Dis om stel hom gebruik te word. Jy dink. Dit is wat doen jy met jou hande? Jy doen. So hoe weet jy iemand is gemerk? Jy kyk wat gaan hier aan en wat gaan hier aan. Wat gaan hier aan hier? In nou, hoofstuk in Eksodus skuis <coughs> tog 13 hoor ons ook dat ehm um, dat eh uh, die eersgeborenes soos 'n merkteken vir Israel op hulle voorkop en hulle in hulle handpalms. Ook in Deuteronomium 6 sê die Here: "Skryf my wet op julle deurkusyne, op julle handpalms en op julle koppe." So dis 'n bekende beeld van die Bybel. So in Openbaring 7 um, ehm, as as hierdie gelowiges gemerk. Paulus sê ook in Efesiërs 1 vers ekskuus Efesiërs ja eh, Efesiërs uh, 2 waar sê dit nou ekskuus daai teks is vir oomblik weg. Efesiërs 1 ons moet nou kry in 2 Korintiërs 1 2 Korintiërs 5 Efesiërs 1 vers 13 en 14 sê ook die gees merk ons. Hy skry hy beseël ons. So dis bekende beelde. So Christus merk sy eiendom. Wat doen die Satan? merk ook sy eiendom. Dit is 666 merk. Hoe merk Christus ons? Hy skryf sy naam Openbaring 14 en sy Vader se naam op ons. En dan vat hoofstuk 7 ons en ek is amper klaar tot by die einde van die eindtyd. Wat is die vraag van hoofstuk 6? Sal iemand bly staan? En ewe skielik sien ons 'n magtige menigheid, elke nasie, stam, volk en taal en raai wat staan daar in 7 vers 9 en hulle het voor die lam gestaan. Hulle het voor die lam gestaan. Op die dag van die Here. Kan 'n Christen staan? Ja, hoekom kan jy staan? En hulle het hard uitgeroep want hoor wat hulle sê, dis die mense wat staan. Onthou die ander klomp hoofstuk 6 lê want die woede van die lam is op hulle. Maar hierdie staan en hoor wat roep hulle uit? Ons redding kom van God wat op die troon sit en die lam. Wat roep die ander uit? Bewaar ons van hom wat op die troon sit en die lam. Ons redding kom van die troon, van hom af. En hulle het gekniel almal en hulle het 'n nuwe lied gesing. En hulle het wit klere aan en dan hoor ons hierdie wat hierdie wit klere aan het is hierdie mense wat deur hierdie groot verdrukking van die lewe gegaan het. En hulle het hulle klere gewas en dit wit gemaak in die bloed van die lam. En ek sê dit mos nou elke keer en ek moet dit nou ook weer sê, is die mooiste metafoor van die Nuwe Testament. Nie waar nie? Hulle het hulle klere wit gemaak in die bloed van die lam. Hulle het hulle klere wit gemaak in die bloed van die lam. Dis aangrypend. Johannes se mooiste beeld vir my. Wanneer die rooi bloed van Christus sy kerk spierwit was. Daarom is hulle voor die troon. Nou vat Johannes ons vir 'n oomblik aan 'n kan die wederkoms. Daarom is hulle voor die troon van God en dien hom dag en nag. En hy sal by hulle bly. Hulle sal nie meer honger wees nie, dors wees nie en die lam Hierdie is 'n dubbele metafoor. Jy moet as jy van taal hou en as jy van metafore hou en en ek dink hoe meer mens groei in jou geloof, hoe meer verstaan jy Bybelse metafore. Hierdie is van die mooiste metafore in een hoofstuk. Die lam sal hulle herder wees. Dis mos 'n kontradiksie. Tegnies. 'n Lam het 'n herder nodig, maar die lam die lam is ook die herder. En Christus hou nie op om die lam en die herder te wees nie, ook ander kan die wederkoms. En dit het my hele teologie geskuif in een oomblik toe ek dit verstaan het, want as 'n jong ouetjie het ek geglo en ek het my kop, ek het dit verkeerd verstaan dat Jesus eintlik net 'n produk verskaf. Hy's 'n af, hy's 'n verskaffer van een hemelse diens genaamd ewige lewe. En ek het gedink ek dit het en ek het gaan lees as ek nou die boeke lees oor die hemel en ek hoor hoe mense daaroor skryf. Jy gaan amper in al hierdie boeke wat nou so rond gaan, gaan jy amper niks van Jesus sien in die hemel nie. Want hy het mos nou klaar sy werk gedoen, hy het vir jou ewige lewe gegee, nou het jy hom mos nie meer nodig nie. Dis 'n geweldige gevaarlike teologie om die, om ewige lewe so te verstaan, om net vir mense te sê, gaan jy hemel toe asof die hemel 'n produk is wat Jesus verskaf en as hy vir die produk gegee het, dan jy mos nie meer nodig nie tegnies of as ek verkeerd. Here het gesê ek nou my lewe vir U gee, gee dit nou vir U, hier's my hart vir U, U gee vir my ewige lewe, ek is nou fireproof. Baie dankie. Nee, wat sê die Nuwe Testament? Christus is die lewe. Ek is die weg. Ons onthou dit altyd en die waarheid, maar ons vergeet en die lewe. 1 Johannes 5 vers 24 wie my glo het lewe. En kan ek dit weer sê soos ek dit vir myself sê, ewige lewe is nie in die eerste plek 'n plek nie, dit is in die eerste plek 'n persoon. Ewige lewe is nie in die eerste plek 'n plek nie, dis in die eerste plek 'n persoon. Dit gaan nie oor die goue strate en of jy jou familie daar gaan sien of oom Jan daar gewees het aan Sarie nie. Ja, hulle gaan waarskynlik en as hulle geglo het verseker. Maar die troos van die Nuwe Testament is Christus is my lewe. Dis 'n bonus dat jy so nou en dan bietjie sien hoe lyk die hemel. Maar as alles waaroor baie mense vra hoe lyk die hemel en wat gebeur daar, o Christus is daar. Daarom hoef die Nuwe Testament nie te veel daaroor te sê nie. As Christus vir jou genoeg is, en as hy nie vir jou genoeg is hier nie, gaan die hemel 'n teleurstelling wees, moenie gaan nie. As hy net vir jou iets moet verskaf, maar as jy nie sê u is my lewe nie, En tot ander kant die wederkoms, hoor mooi, het jy Christus nodig. Dis die punt van hierdie teks. Jy het 'n lam nodig in die hemel. Vergewe my dat ek dit so sterk sê, maak moed. Dit beteken nie Christus is in die nuwe Jerusalem werkloos nie. Julle het nou aangekom. Ek het nou my werk gedoen. Nou het ek nou julle julle het 'n lam nodig, die herder wat julle in die nuwe Jerusalem sal lei. Johannes 10. Ek het gekom om vir julle, onthou julle vers 10 om vir julle lewe in oorvloed te gee. En ek sal die wolwe weghou en in die nuwe Jerusalem sal ek julle herder wees. Dit is nie aangrypend nie. So die hemel is in die eerste plek Christus en hy's nou hier. Ek rond af, ek is klaar. En volgende week sou die Here wil as ons uitgespaar is, ons almal saam is, sal ek hoofstuk 8 en 9 aandurf, maar kom ons vat saam. Ons het begin by die ons Vader. Hoe bid ek? Laat U naam geheilig word. Nou sien ek in die hemel, want ek was nou daar. Was vanaand met grasie van Johannes en leiding van die Gees opnuut in die hemel. En ek het gesien wat gebeur in die hemel. God word aanbid. Die Gees is in sy volheid daar. Die volk van God is daar. God se skepping het sy aandag. Christus het alle mag. Ek sien hoe vat hy met sy regterhand die boekrol. Ek het gehoor wat doen hy? Hy maak ons konings en priesters. Ek sien in die hemel is daar vreugde en blydskap en oorvloed en oordaat en lof. En nou bid ek, laat U naam geheilig word soos in die hemel, Hemelse Vader. Laat U koninkryk kom soos in die hemel. En laat U wil geskied soos in die hemel. Laat dit ook gebeur in hierdie week. En as die Here wil volgende week, gaan ons verder want die vraag wat ons nou het aan die einde van hoofstuk 7 want hoofstuk 7 is eintlik as mens Openbaring tot hier verstaan, verstaan jy die boek. As jy hom tot hier het, het jy die boek. Maar nou gaan 'n bietjie in detail en ons gaan weer volgende week hoofstuk 8 en 9 begin en raai waar gaan ons weer begin in die nie-Christelike wêreld. In watter tydsgleef? Tussen die eerste koms en die tweede koms. En dis 'n bietjie gory. Dis bietjie mm, 'n bietjie donker. En miskien ek sal net dink ek sal moet gaan na hoofstuk 10 toe want hoofstuk 10 en 11 vat ons weer in hierdie selfde tydsgeleefde tussen die hemelvaart en die wederkoms. Hoofstuk 8 en 9 kom nou in groter detail en vertel van God se straf oor hierdie goddelose wêreld hier en nou. En hoe lyk dit? En ons sien hierdie sataniese monsters en hierdie rook wat so opkom. En dan wil jy uit uiteindelik aan die einde van hoofstuk 9 uitskree, wat van die kerk? En ewe skielik sien jy Johannes wat 'n boekie eet wat die woord van God kry. En jy sien in hoofstuk 11 die twee getuies wat die krag van Moses en Elia het, die kerk op aarde. Ons kom daarby. To be continued. Here God, wil U U woord in ons harte oorskryf. Lei ons op die pad as ons hier huis toe gaan. Here gee dat U hemel in ons lewe sal wees. Laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied soos in die hemel so op aarde. Ons vra dit in die naam van Christus die Here, die enigste naam deur wie daar redding is. Amen.